金正恩委員長の母違いの兄金正男氏が毒殺されましたマレーシア警察が容疑者の女2人の行方を追っています北朝鮮の暗殺チームは大抵の場合2人1組で行動します マレーシア警察は13日にクアラルンプール空港で死亡した北朝鮮男性はキム・ジョンナム氏だったと明らかにしました死因は心臓麻痺と推定しており病院の救急に到着する前にすでに死亡していたとしていますマレーシア警察の関係者は 死亡したのはキム・ジョンナム氏かとの記者の質問に対しそうだと答えましたが国籍が韓国か北朝鮮かはわからないと答えましたマカオに向かおうとしていたキム・ジョンナム氏は出国手続きを行う前に空港のショッピングエリアで倒れたとみられています警察は殺害犯の行方を追っているとしながら犯人については調査中だと繰り返しています警察関係者です犯人については調査中ですセンシティブな事案なので詳しいことは私からは申し上げられません 金正男氏の遺体はウトラジャヤ病院に移され現在解剖が行われている模様です身元や具体的な死因を調べるためだと思われます現地ではキム・ジョンナム氏は毒針ではなく何らかの物質を顔にかけられて死亡したという空港関係者の証言も上がっています